Hola chicos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablar de cómo estuve tres meses viviendo en Japón, específicamente en Tokio, y cómo me gasté menos de 300 euros al mes. Eso incluyendo alojamiento, transporte, comida, entretenimiento, todo. Si sois nuevos, sois mochileros, sois viajeros o estáis buscando consejos útiles y un poco de motivación, habéis venido al sitio adecuado, así que dale al botón de suscribir, al botón de notificación y hago vídeos los martes y los viernes. Así que adelante vídeo. de 300 euros al mes, solo podía gastarme 10 euros al día. Para ayudarme con esto, usé una aplicación móvil, en la que te ayuda a manejar tus gastos. Tienes que tomar en cuenta que Japón, especialmente Tokio, es una de las ciudades más caras del mundo. Y para poder hacerlo con tan poco presupuesto, no vais a poder tener comodidades, cero caprichos y amoldarte a una vida más humilde. Así que voy a ir por partes. Para poder sostenernos necesitamos cuatro cosas. Alojamiento, comida, transporte y un poco de entretenimiento porque si no nos aburrimos. Yo no pagué ni un solo euro de alojamiento en los tres meses que estuve en Japón. El hostal más barato en Tokio son 30 euros la noche, así que alojamiento gratis es la única forma que vais a poder hacer esto. Pero no os preocupéis porque es súper fácil y lo puede hacer todo el mundo creerme. uno, Hacer Workaway. Una página web donde personas de todo el mundo ofrecen alojamiento y a veces comida gratis a cambio de 15 a 25 horas de trabajo a la semana. Yo estuve en Tokio dos meses y medio, estuve haciendo un Workaway en una cafetería en la que tenía que hablar en español con japoneses, lo hice durante unas 15 a 18 horas a la semana y a cambio me dieron una cama en una litera en un apartamento de 60 metros cuadrados con otras 12 personas, un baño. Estaba en Shinjuku, en el centro de Tokio, así que para mí un lujo. Segundo, Couchsurfing. Una página web donde miles de personas están dispuestas a dejarte a ti quedarte completamente gratis en sus casas, a cambio de conversación, compañía, un intercambio cultural pero hostales. Os sorprendería la cantidad de hostales que estarían encantados de daros una cama gratis. Si las ayudáis, yo y mi hermano estuvimos en Matsumoto y ahí estuvimos tres semanas ayudando a un hombre con su hostal, haciendo camas, limpiando y a cambio nos dio un cuarto para dormir durante tres semanas. Yo cociné un 60 a 70% de mi comida en casa. Para esto es vital es saber estos dos supermercados, que son los más baratos de Japón. Uno, Don Quijote, no es irónico, existe, es una tienda enorme de como cuatro plantas llamada Don Quijote. Todo es baratísimo. Y segundo, el supermercado más barato de Tokio, Lawson's 100, el que todo vale solo 100 yen. Y está claro que cuando estás de vacaciones no quieres estar cocinando todos los días, y también salí fuera bastante a comer. Pero hay que saber dónde comer en Tokio. Los mejores restaurantes son los Kaiten Sushi. Cada plato solo costaba 100 yen con 4 o 5 platos estás llena, así que por 4 euros has cenado. En los restaurantes cuchitriles, que están buenísimos, un bol de udon tradicional os sale entre 3 a 5 euros. Si estáis interesados en saber todos los restaurantes más baratos que encontré en Tokio, dejadme un mensaje abajo y haré un vídeo dedicado solamente a ello. El transporte en Japón es carísimo, chicos, o sea que olvidaros totalmente. ¿Qué hice yo? no usarlo. Si estáis en Tokio como yo, es súper plano y tú has ido ahí para ver la cultura, para ver los monumentos, para conocer a la gente, las callejuelas, los barrios. ¿Cómo se hace eso? Pateando. Especialmente si vuestro alojamiento está en el centro, podéis andar a todas partes. ¿Te vas a tener que andar dos horas de vuelta? Bienvenida a la vida mochilera barata. Es que si no, no es posible. En las 10 semanas que estuve ahí, creo que usé el metro cinco veces, pero si lo usáis, usar esta tarjeta. Y os estaréis preguntando, oh Lara, entonces ¿cómo has ido hasta ya que está a 4 horas en coche? Pues para todo tengo una solución, ¿no? Pues en autostop. Era la primera vez que estuve haciendo autostop no tuve ningún problema, y tanto tostón varias veces, nunca tuve que esperar más de media hora. Si este tipo de cosas os da el rollo, hay un montón de grupos en Facebook de mochileros que podéis contactaros y compartir viajes juntos para que os salga una cuarta parte del precio. Y por último, obviamente, entretenimiento. No he venido a Japón para pasarme el día entero cocinando en casa. Importantísimo, miraros la página web timeout.com. Esta página os la recomiendo para cualquier ciudad del mundo. Os va a mostrar todos los eventos que están pasando esos meses en Tokio, incluyendo unas sección entera de cosas gratis que puedes hacer por la ciudad. Y si eso no sirve, hay miles de cosas que puedes hacer gratis en Tokio. Hay varios museos gratis, hay templos por todas partes espectaculares. Por ejemplo, la zona de Akihabara, que es la zona de los frikis, digamos. Está todo petado de tiendas de videojuegos, tiendas de manga, que puedes pasar 5 horas leyendo cómics y nadie te va a decir nada. O puedes ir a las torres Sega, que son 7 plantas, todo de juegos. Cada una de esas partidas son 100 yen. Podéis ir al karaoke, que es una de las cosas que más le gustan a los japos hacer. Tokio, especialmente en verano, está lleno de lleno de mercados, lleno de festivales. Podéis ir a la zona de Golden Guy y que hay muchísimo ambiente. Puedes conseguir copas de 3 a 5 pavos. Y a mí lo que más me gustó de Tokio fue pateármelo entero. Me dio la oportunidad de perderme por callejuelas, encontrar barrios llenos de niños que todos parecían novita, ahí con sus gorritos y sus chaquetitas, en plan, igual que en los dibujos animados. No es un comentario racista, ¿vale? O darte un paseo por Harajuku, que la gente va vestida como locos y estás 5 horas mirando a la gente pasar, es que es como estar en un museo. Ya está, tampoco os digo que lo hagáis así, no hace falta. Seguramente sí que hay ciertas cosas que me he perdido por estar con un presupuesto tan pequeño. Me ha permitido viajar sola decenas de países y gastarme menos dinero viajando <laughs> sin trabajar que el dinero que me gastaba cuando trabajaba de camarera en Londres. Estas solo son las formas en las que yo pude vivir así y si queréis hacer lo mismo, dejadme un comentario abajo. Estaría encantada de ayudaros con el proceso. Así que hasta el próximo vídeo, chicos.